Tala Mikhail Prişvin Toz ağacı özünün son qızılı yarpaqlarını yuxulu qarışqaların yuvalarına, küknarların başına səpələyirdi. Meşə cığrı ilə gedirdim. Payız meşəsi gözlərimə dəniz kimi, tala isə bu dənizdə bir ada təki görünürdü. Bu adada bir-birinə sığınmış bir neçə küknar ağacı vardı. Dincəlmək üçün ağacların altında oturdum. Demə, bütün həyat bu küknarların başında imiş. Qozaların bol yerində dələ, aladimdik və adı özü mənə məlum olmayan başqa canlılar ağalıq eləyərmiş. Burada qara qərzəklərin yerə düşdüyünü görürsən. Bu dələnin, aladimdiyin işidir. Onlar qozaların içindəki dadlı tumu çıxarıb yeyirlər. Altında oturduğum bu uca küknar ağacı da elə bil tumdan boyatıb ucalmışdı. Bu tumları külək haçansa gətirib toz ağacının dibinə, onun üstaçı köklərinin arasına salmışdı. Küknar böyüməyə başlayıb, toz ağacı da onu istidən, şaxtadan qoruyubdu. İndi bu küknar böyüyüb, toz ağacı ilə yanaşı durub, köklərini onun köklərinə dolamışdı. Meşənin ortasındakı talada küknar ağaclarının altında kirmişcə oturub, yerə tökülən xəzən yarpaqlarının pıçıltısını dinləyirdim. Bu pıçıltılar ağacların altında yatan dovşanları oyadır. Dovşanlar hövlank meşədən çıxıb harasa gedirlər. Yarpaqların pıçıltısından səksənən bir dovşan sıx küknarın altından çıxdı. Böyük talanı görüb dayandı. Dovşan şöngüdü, ətrafına boylandı. Hər yanda xışıltı, hara qaçsın. Talanın ortasından düz keçə bilmədi. Kənardan bir toz ağacının altından o biri toz ağacının altına qaça-qaça getdi. Kim meşədə bir şeydən qorxursa, yaxşısı budur yarpaqlar töküləndə, yarpaqlar pıçıldaşanda meşəyə getməsin.'' Pıçıltıları eşidən dovşana elə gəlir ki, kimsə onu izləyir. Qorxaq dovşan əlbəttə cəsarətlə ətrafına baxmadan talanın ortasından düz keçib gedə bilərdi. Lakin onda necə eləsin ki, belə bir bədbəxtliyə düçar olmasın?'